डॉट कॉम पर आपका स्वागत है मैं हूं शिवानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आते ही मिड डे मील में अंडे की वापसी आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई है इन दोनों ही राज्यों में मिड डे मील के मेन्यू को लेकर राज्य सरकार का रुख अलग अलग है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने पूर्व की बीजेपी सरकार के अंडे पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है हालांकि छत्तीसगढ़ में बुधवार को अंडे को मिड डे मील में शामिल कर लिया गया छत्तीसगढ़ के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से यह हिदायत दी गई है कि अगर किसी बच्चे को या घर वालों को अंडे पर आपत्ति है तो इसके विकल्प के तौर पर दूध या